hello and welcome friends Java language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो खास है क्योंकि इंटेलिजे आइडिया के ऊपर फॉर लूप के बारे में डीप डिस्कशन करने वाले हैं लूप कैसे चलता है कितनी बार चलेगा क्या कंडीशन होनी चाहिए कितनी चीजें उसमें लिखी जानी चाहिए वेरिएबल्स क्या लूप के अंदर लिख सकते हैं इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहां से फाइल पे चलते हैं और यहां से न्यू पे आ जाते हैं और यहां से लेते हैं प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट हम लेने वाले हैं तो ये नया प्रोजेक्ट लिया अब इसका कुछ नाम मैं दे देता हूं ठीक है तो यहां पे इटरेटिव मैं नाम दे देता हूं इटरेटिव इटरेटिव ये नाम दे दिया और एंटर कर देते हैं ठीक है सिंपल एंटर कर देते हैं और हम इसी विंडो के लिए ये कर रहे हैं तो यहां पे दिस विंडो कर देते हैं अब यहां पर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आया हुआ है डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सोर्स फाइल मिलेगी तो यहां पर जाकर के राइट क्लिक कीजिएगा और फिर न्यू जावा क्लास बना लीजिएगा तो यहाँ पर न्यू जावा क्लास में सम नाम से या किसी भी नाम से आप जावा क्लास बना सकते हैं लूप हाँ, नाम से जावा क्लास बना लेते हैं तो ये लूप नाम से जावा क्लास हमने बना लिया अब यहां पर मैं क्या करता हूं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखेंगे जो कि लिखते हैं आमतौर पर तो ये लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ठीक है अब यहां पर आर्गुमेंट पास करेंगे तो यहां पे लिखूंगा मैं स्ट्रिंग ठीक है और फिर लिखेंगे ए आर जी एस तो ये लिख दिया अब इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया फिर क्लोज कर दिया क्लोज करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट जो ओपन था उसको भी क्लोज कर दिया यहां पर करली ब्रेसेस ओपन कर लिया हमने अब यहां पर हम यूज करने वाले हैं फॉर लूप तो बहुत ध्यान से इत्मीनान से एक-एक चीज को समझिएगा जैसे यहां पर लिखा मैंने फॉर अब ये पाइथन तो है नहीं ये तो जावा है तो यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे स्मॉल वाला अब हम यहां पर क्या करेंगे अब हमने तो वेरिएबल ही नहीं बनाया तो वेरिएबल हम यहां पर भी बना सकते हैं तो देखिए यहां पे लिखा इंट इंट यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम बना रहे हैं ए में रख देते हैं इनिशियली इनिशियल स्टेट में स्टेज में रख देते हैं जीरो यानी कि ए में इनिशियलाइज कर दिया हमने जीरो आप वन टू थ्री फोर कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं ठीक है यहां पर इसे टर्मिनेट कर दिया A is less than or equal to five कर दिया एक कंडीशन दे दी हमने कि ए में रखी हुई value less than or equal to five हो ये हो गया अब यहां पे वापस से इसे टर्मिनेट किया जब टर्मिनेट करेंगे तो फिर आएंगे अब यहां पर a प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट की बात करेंगे अगर माइनस माइनस लिखते तो ये होता डिक्रीमेंट और लूप की बॉडी तो करली ब्रैकेट से बनती है ये तो आपको पता है ही तो यहां पे करली ब्रैकेट ओपन कर लिया ठीक है आई बात समझ में अब देखिए यहां पर प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे system dot out dot print dot print और डॉट नहीं लगाएंगे केवल एल एन लिख देंगे एल एन और यहां पर बिना कोई डबलेटेड कोट्स या सिंगलेटेड कोट्स दिए ए को प्रिंट करा देंगे तो ये ए को प्रिंट करवा दिया हमने और यहां पर टर्मिनेट भी कर दिया ये टर्मिनेट करने के बाद अभी मैं इसको रन नहीं करवाने वाला हूं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि यहां पर होगा क्या ए में इनिशियलाइज है जीरो और less than equal to five दिया हुआ है और फिर इंक्रीमेंट कराया गया चलिए आते हैं यहां पर और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ए में क्या इनिशियलाइज है पहले इनिशियलाइज है जीरो तो यहां पे मैंने लिख दिया जीरो तो ए में हो गया इनिशियलाइजेशन जीरो का ठीक है यानी ए में क्या वैल्यू रखी हुई है जीरो और यहां पर क्या करता हूं ए इज लेस देन यानी देखिए ए में क्या रखा हुआ है जीरो अब यहां पर आपको मान के चलना है कि ए में जीरो है आप इसको ए नहीं रखिएगा दिमाग में बैठा लीजिए कि ए में क्या है जीरो है ठीक है तो ए में जीरो है तो यहां पर लिखिए ए यानी जीरो तो यहां पे ए ना लिख करके मैं जीरो ही लिख दे रहा हूं zero is less than or equal to क्या दिया मैंने फाइव दिया तो फाइव दे दिया हमने तो ये देखिए लूप पहली बार एक्सिक्यूट हुआ तो ये तो कंडीशन ट्रू है ना नहीं है ना लेस देन तो है ना जीरो क्या है फाइव से लेस है तो फिर ये इंक्रीमेंट करेगा फिर यहां पर आएगा वन हो जाएगा ये one is less than or equal to five ठीक है तो यहां पर भी कंडीशन ट्रू है तो ये आगे बढ़ेगा ठीक है फिर आते हैं फिर ये इंक्रीमेंट करेगा एक इंक्रीमेंट करना यानी यहां पर देखिए ये जो मैंने दिया है ना ए प्लस प्लस तो पहले इनिशियल स्टेज में ए की वैल्यू जीरो थी ठीक है फिर ये कंडीशन एक्सिक्यूट हुई कंडीशन एक्सिक्यूट होने के बाद ए की वैल्यू एक बढ़ गई तो जीरो से हो गया वन तो पहली बार लूप चला फिर दूसरी बार चला तो इसी तरीके से लूप चलाएंगे अब देखिए अब यहां हो गया है वन ठीक है तो यहां पर भी कंडीशन ट्रू मिलेगी अब फिर आते हैं फिर यहां टू लिखते हैं यानी इंक्रीमेंट हुआ फिर ये टू हो जाएगा two is less than or equal to क्या करेंगे फाइव ठीक है ध्यान दीजिएगा two is less than equal to five तो ये भी तो कंडीशन ट्रू है फिर थ्री हो जाएगा इंक्रीमेंट होकर के ये three is less than equal to five तो फिर क्या होगा जैसे ही फाइव होगा तो फिर भी ये कंडीशन ट्रू है तो आगे बढ़ेगा फिर यहां पे फोर आएगा four is less than equal to five अभी भी कंडीशन ट्रू ही है फॉल्स तो हुई नहीं है कंडीशन ध्यान दीजिएगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा और फिर एक बार और इंक्रीमेंट करेगा ये तो five is less than or equal to five क्या ऐसा है भाई ठीक है लेस देन तो नहीं है ना इक्वल टू भले है लेकिन लेस देन तो नहीं है तो ये लूप कुल मिला के कितनी बार चला एक दो तीन चार पांच छ छह बार लूप चला और प्रिंट क्या होगा जीरो से लेकर पांच तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कोड विंडो पर ये आ गए यहां पर आए और यहां से इसको रन करवा देते हैं तो अभी आउटपुट में आप देखेंगे कि क्या आया हुआ है ठीक है अभी आप इनिशियल देखिए यहां पर आउटपुट में क्या आया हुआ है zero one two three four five अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं यहां पे थ्री कर देता हूं तब क्या होगा देखिए चीजें वही हैं सारी चीजें वही चीज वही अप्लाई होंगी और यहां पे थ्री हो जाएगा तो zero one two three print हो जाएगा सिंपल है ठीक है तो यहां से फिर इसको रन करके दिखा देता हूं मैं क्या प्रिंट हो रहा है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर 0 1 2 3 तक प्रिंट हुआ यानी फोर वैल्यूज प्रिंट हुई कुल मिला के तो यही है फॉर लूप इसी तरीके से काम करता है